うんうんうわえー、今回はあ日本のまたこう変わったね、えー、東海のチームを紹介していきたいと思います。でこれこれねあの交通安全のチームらしいですね。結構ねあのストレンジな内容らしいからちょっと見てる人ね気をつけてね でもこれを見ることで、あの少しでもこう何て言うのかなあまあ、あの車の運転をねする時に、えー、まあ、ちょっと気を使ってね思い出してね事故が減ればいいなと思ってこれをみんなで見てみたいと思いましたちょっと内容は暗いかもしれないけどでもまああのあんまり考えすぎずね こういう撮り方もあるんだってねあの CM の撮り方は非常にユニークなあのテレビ局なので、うん、そこもね見てね、うん、あんまりこう暗い気持ちをばっかりね、えー、撮られないようにねもうね無理だと思ったらねチンチンって叫んだ方がいいもうねチンチンってねねチンチンってね、うん <laughs> もうチンチンがねもうもうねロングセラーだからもうチンチンほど楽しいおもちゃはないねみんなチンチンをおもちゃにするからうんチンチンはねあのー、もうすごいことにねあの国を選ばないねあのチンチンはデザインもこうオリジナリティあるしねうんなんかおしまあウィキペディアとかで調べたことないけどなんか多分どっかの あのベストデザイン賞みたいなの取ってるんじゃないチンチンってうん多分取ってるようんチンチンはねもう年齢問わずね国問わずねもう本当に、えー、ノーボーダーなねおもちゃなのでね <laughs> 僕はね昔なのはチンチンの上にあのこう目を描いてねゾウさんっつってねそういうことをしてましたね最低 <laughs> かよおいデビーどうした お前イメージ下がるぞファンがまたチャンネル登録者数減るよう最近チャンネル登録者数減ってるんですよちょいちょいやめてくださいみんな逃げないでちゃんとちゃんと真面目にやるから面白いのもちゃんと考えてやるからでも今回はちょっと真面目な話ねシリアスな話もたまにはいいでしょということで、えー、じゃあ今見ていくよせーのうーんゴー まあ、母の日だったんでお手伝いをしてくれたのかなと思うんですけど、まあ、本当にだからちっちゃい子だから一つ一つっていう感じですけど、うん、彼が息子が干してくれて、うん、なんかやっぱ取り込めないでいるのでそのまま次の日にいなくなっちゃうとはね思わなかった 刑務所はい営業をしてたんですけど、自分自身被害者を作ってしまってるっていうのはやっぱりもう一生背負っていかないといけないものなんで、まあ、そういう意味ではやっぱり自分の今までの人生ってまたその一瞬の出来事でやっぱり変わってしまいましたね。 そう交通事故があったとこはねお花が置いてあるんだよこんなふうにね夜とか通るときちょっと怖いんだよねでもあいつはねあのトヨタとか車の工場があるからねあ見たことある 頑張ったねやっぱ人の形を教える方がいいんだろうねプレッシャーを感じるっていう意味で安全太郎名前あったんだあね果物ね うん卵ねせんべいね菊の花ねああいちじくと菊とせんべいだんどういう状態 うんうわぁ。わ怖いよ交通安全キャンペーンのねえー、CM 7本でした東海テレビ、えー、日本の愛知県ですね、えー、愛知といえば、えー、ドローンボールの鳥山明の 生まれた場所であり、えー、まあ、えー、車の会社がね、えー、トヨタとかね日産とかね、あのえ三菱とかあるところですねやっぱりあのやっぱ結構こう車の運転がまあ荒いかったりするらしいんですよ僕の育ったあのー、町も結構運転荒いで有名な町で不良が多い町だからね 本当にあの自分も生きてて危ない時あったし一応デビねあのこう見えてもこう見えてもねあの運転免許証持ってるんですよね、うん、でもあの取ってから1回も運転しないね、うん、やっぱりなんかこう自分がこう生活してて危ないっていう時が何回かあったからね生まれた町のせいか分かんないけどうん 自分が被害者になるそうな時があったからやっぱりそれを思い出すとちょっと車運転するの怖いなと思って。まあ、あと東京住んでるからね車全然いらないんですよ、うん、あの税金かかるし車、うん、でもねあの田舎とか、ね、海外の人はそうそうはいかないじゃないやっぱ車がないと生活できないでしょ、うん、本当にねあの あの何て言うのかな悪いことをして罰せられるのはあの納得できるんですよ、うん、でもこう悪気がなくてもねこうこういう交通事故を起こしちゃったらさあの悪い気持ちがね悪意がなくてもいい人でも犯罪者になっちゃうんだよねこれは本当車の作る国でありねたくさん日本車を走って たくさんの日本人が知ってる国のあなた方のあのところにも言える話なんですけどねまああのやっぱり車ってね、うん、簡単に人を殺すことができちゃうし車がね、うん、事故でねで本当に車だけじゃなくてねあの前の動画でも言ったんだけど、まあ、言葉だったりとかもね たったこう一言ねちょっと意地悪だったり、えー、まあ強めに怒ったりとかして言った方はねその時だけの話なんだけどあのー、被害者の方はねずっとそのまんまだからうんずっとそれが頭の中に残るからねうんでさっきのこの動画のねあのー、一番最初はね洗濯物を 息子が最後にちっちゃい男の子があの洗濯物のお手伝いをしてねでそこから出かけて帰ってこなくて8年間そのままにしてやるってねうんやっぱ時間はね止まっちゃうんだよ被害者の方はずっとそれから抜け出せなくなっちゃううん本当にこう えー、言葉もそうだし、うん、態度とか車の運転もそうだけどね、えー、人によってね受け取り方がね違ったりとかね、うん、あるからこうなんだろうね難しいよ うん、人と接するとか生きていくって思った以上に子供の頃は普通に、えー、家庭持って普通に生活していくっていうのが当たり前だと思ってたんだよね。うん、自分の周りがそう自分の周りの友達がいてその親の人たちねあのがいてそういう人たちを見て自分もあの時間が経ったら普通に大人になれるんだなと思ったんですけどあのー 大人になって思うことは本当に、えー、自分が当たり前だと思っていた生活っていうのは、えー、予想以上に難しいものなんだなって思いましたね非常に自分もこう生きづらさっていうのをいろいろ感じててねやっぱピエロでピエロの状態だからうん <laughs> っていうことでね、えー、とはいえね えー、みんなからの、ね、いつも応援をもらってるので、えー、そのおかげで今日もなんとか生きてこれました。ありがとうございます。ということで、えー、デビューした。ね、もう車乗りたくないよ。うん、じゃあね、パカパカ。